Υπάρχει BRDM Southeast. Θέλουμε RPG, τώρα RPG. Northeast. Northeast. Τους έχω δει, τους έχω δει ρε. Όχι, κανένα φέρω. Όχι, ναι. πρέπει να ξεχάσω ένα What level? Δεν ξέρω τι κάνω, δεν έχω αρπή. Θέλουμε RPG, ποιος έχει. Μπαρσελόνα, πόσο έχεις. Όχι. Πού, πού, πού. Έρχεται κάτι πάνω μας. Είναι εντός τα παπέρα, θα συμβεί κάτι έτσι. Στο παμπάρι της αποδείξεως έχει άμεση. Μην βγείτε, μην βγείτε στην είσοδο, μαλάκια. θα μας δείξετε. Εγώ δεν είμαι θα τα μας βγάζω. Θα πεθάνουμε από πίσω. RPG. Πού είναι τα ο Μόβι είναι νεκρός. Μας έφαγε το BRD. Ή, ε, όχι μα τι είναι αυτό που ακούγεται. Πέσανε. Πέσανε λυπή στο χάρτη. Το βλέπετε. Φαντάζομαι ναι. Αυτό μου είπανε βλέπεις πέτα πετάξει πλοβενδίδα. Δεν βλέπω τίποτα. Σου κάθουν τα λάστα. Αργία τι σας κάνουν, ρε φίλε.